hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की देखिए यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज क्या बताऊंगा आपको एक मास्टर शॉर्टकट है देखिए अल्ट की प्रेस कर लीजिए कहीं पर भी क्लिक रखिए वर्क एरिया में कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए आप और अल्ट बटन प्रेस कीजिए तो यहां पर किसी भी मेन्यू में जाना है तो आप जो भी यहां पे देखिए बटन दिया हुआ है अगर फाइल में जाना है तो एफ होम में जाना है तो एच और अगर ये इंसर्ट टैब है इसको मैंने इंडिया नाम दे दिया है तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है तो एन पेज लेआउट में जाना है पी तो मान लीजिए पेज लेआउट में जाना है तो पी प्रेस कर दिया हमने देख सकते हैं ठीक है फिर मैं अल्ट प्रेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से देखिए फिर ये इसी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा मान लीजिए आपको डेवलपर टैब पे जाना है तो एल प्रेस कर दीजिए डेवलपर टैब पे आ गए फिर यहाँ अल्ट प्रेस कर दीजिएगा फिर ये हाईलाइट हो जाएगा ठीक है व्यू पे जाना है डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए व्यू पे आ गए ठीक है नॉर्मल व्यू में जाना है एल प्रेस कर दीजिए नॉर्मल व्यू में आ गए ठीक है फिर अल्ट प्रेस कर दीजिए ठीक है और एच प्रेस कीजिएगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा देखिए अल्ट के साथ एच प्रेस किया है तो शॉर्टकट हाईलाइट हो गया अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है होम टैब के तो अल्ट के साथ वो मैंने प्रेस किया तो यहां पे एल प्रेस कर दीजिए देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया कि नहीं आ गया ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ अल्ट प्रेस करता हूँ अल्ट एच ठीक है तो जैसे ही मैंने अल्ट एच प्रेस किया है तो यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें हाईलाइट है ठीक है अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहां पर आई प्रेस कर दीजिए तो ये इंसर्ट वाला ओपन हो जाएगा इसी तरीके से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं ये बड़ा काम का शॉर्टकट है अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें thank you for watching this video